dzień dobry. Siema. E, co? Kopenhaga. 6,5 godziny lotu. Jestem tuż po wakacjach. Moja pierwsza e, pierwsza wyprawa. Europa znowu. Niestety pogoda już nie jest taka ładna jak do tej pory. Mi się trafiała w Madrycie i Barcelonie, bo jest jakieś 10 stopni. Ale, ale cóż. Jest jak jest, lecimy zwiedzać. Nie ma co gadać, może potem pogadam. Lecimy, póki jest jasno. Jalla, jalla.